Dicen que estoy loco Dicen que estoy loco, dicen que estoy loco, dicen que estoy loco, dicen que estoy loco, dicen que estoy loco, la verdad no les creo, desde aquí yo los veo como tiran mierda en cuanto en cuanto me volteo, gente doble cara parece que les da miedo o que no tienen huevos de decírmelo en la cara gente doble cara Parece que les da miedo o que no tienen huevos De decírmelo en la cara, decírmelo en la cara Por eso no son felices, solo andan de metiches En lo que no les importa, mejor arreglen su vida Que el tiempo pronto, pronto se agota Que la vida no, no habrá otra My shit is far away, hit the vibe Side the rhyme, but almost out time Ellos mismos alucinan, but my rhymes are knives Que no tardaré en usar, te voy a demostrar Que mi estilo es real, que mi estilo es real Y que es original, y que es original A mí me vale verga lo que piensen los demás tengo que explicar algo que no entenderás No tengo que explicar algo que no entenderás My shit is fire, Wait the bus they rhyme, but I lose Ellos mismos se alucinan, ellos mismos se But my rhymes are knives, Que no dudaré en usar No dudaré en usar, my rhymes are knives Que no dudaré en usar para nada, ah, por eso yo soy real Orense soy original Sí, sí, esa huevo Original, Ya sabes que aquí yo no